unue sercio Google Maps. Due, taipu la adresson. Trie, sercio la vorton fotoi. Al claco, al doni foton. Nun elektu la foton. Sendo ĝin. Fino nun sendo plia pliajn foton. Via foto aperos peros tie.